ために旅立ってシェルチャーあれは大タリオン我は時の神爆発15秒前グラディオン俺を置いて何の丸だグラディオン許してくれケントだがこれ以外に方法はないどういう意味だグラディオン私に万一のことがあった場合あとは頼んだぞ ケントグラディオン戻れ戻るんだジャギ爆弾は完全に消滅その同時刻マジカルゲート内で2つのプログラムが消えましたプログラムだと 一つはダイタリオンプログラムもう一つはグラディオンプログラムのものですグラディオンの大変だピョコグラディオンが消滅してマジカルステーションも消えようとしているピョコグラディオンが消滅しただって嘘だグラディオンは絶対に生きている緊急事態ピョコ全員マジカルステーションから脱出するピョコ 俺はここに残る最後までグラディオンを探すむちゃぴょこマジカルステーションはもうおしまいぴょこケントだいぶアウトぴょこグラディオン落としてくれグラディオングラディオンが死んだ僕たちのマジカルステーションが消えていく 我々管理局も全力でグラディオンの捜索を行っているだが今はマジカルゲートの中で何が起きていたのか一つでも多くの情報が必要なのだ教えてくれ葵どうしてお前がケント君やグラディオンと一緒に戦うことになったのだねうん実は私デリトロスと戦ってるグラディオンを応援したくって 喜んでくれるかな <laughs> グラディオングラディオンに渡してくれって葵ちゃんから預かってきたものがあるんだんなんだケントそれは葵ちゃんが作ったお守りさグラディオンは一人ぼっちじゃないいつだって俺や葵ちゃんやジャンがそばにいるきっとそう言いたかったんだ葵ちゃんはありがとうケント お礼なら葵ちゃんに言ってよあケント君やジャン君のように G コンのない私はマジカルステーションへ行けなかったのでもねびっくりしたぴょこカロンじゃーこれを見るぴょこいや葵グラディオングラディオンじゃないカロンから事情は聞いた葵君をマジカルステーションに招待しようえ本 の頭の上に手を乗せるぴょここうすごいかっこいいわねこれは何かのスイッチみたいね分析システムの起動スイッチぴょこ分析システムを使えば敵ウェブナイトの性能や特徴を調べることができるぴょこわあ操作してみたいな私も マジカルステーションは私がプログラムした時より随分進化しているようだな何もかも驚くことばかりですっかり遠足気分になっちゃったんだけどでもその時 <laughs> 久しぶりだなケント直樹直樹君今すぐグラディオンと一緒にコスモエリアへ来いこいつを助けたかったらなシャークオンああ <laughs> グラディオン貴様もシャークオン同様石にしてくれる何か方法があるはずよケント君とグラディオンを助ける方法が。分析システムピョコい使い方わかるピョコか大丈夫私に任せて ステーションの分析システムすごいわ待っててケント君グラディオン <laughs> 無様な石人形になれグラディオン シュートを受け止めたそんなことがでも変よねマジカルステーションになんで私専用のコンソールがマジカルゲートは子供たちの思いが形になる世界だ 葵の思いに応えてステーションがお前専用のコンソールを作り出したんだろうそうだったの博士お話がありますカロンこんにちはカロンピョコ私の作ったカロンは単なるミニコンでもちろん絵画機能もなかったのですがグラディオンがマジカルゲートの管理システムの一部をカロンにインストールしたピョコ はマジカルゲートの大切なサポート役なのよ博士カロンのコンピューターにはマジカルゲートで起きた事件の全てが記憶されているはずです協力してくれるかねカロンもちろんぴょこ兄ちゃんよカイトケントはどうした朝からずっと会うなんだ <laughs> ケントグラディオンはどうしたジャガオンやシャーコンたちが捜索してくれてるんだけどまだ何の連絡ももしかすると本当にグラディオンはケントやれやれがっかりだぜこんな弱虫が俺の100番勝負の相手だったとはな直樹 どこだ自己修復機能が作動したということは思い出したぞあの時グラディオンと戦ってあれは 諦めないもっと根性のあるやつだったはずだ違うかケントあの戦いを思い出せ俺との戦いをおーお前はデルドロスに操られているんだ黙れケンお前を倒すために俺は だっただがお前は諦めなかった不屈の闘志でよみがえりデリトロスに操られていた俺を救ってくれたお前はウェブダイバーとしての価値を失ったそのくだらない人間の感情は俺の戦闘力を低下させお前にはもう用はないくンけん ケントだケントが帰ってきたケントバカなデリトロス空間は脱出不可能なはず言ったはずだドラグオ人間の愛と正義の心が我らウェブナイトの力だとドラグオン 進めば簡単に葬り去ろうとするそれはデビトラスがドラグオンが トとグラディオンは直樹とドラゴンをデリトロスから解放したピョコでもデリトロスはあの手この手でケントとグラディオンを襲ってきたピョコこの日を待っていたぞグラディオンお前は私の名はライガオンライガオンのオーロラ戦法 光の戦士ペガシオデリトロス様の命によりお前を倒す勝負だグラディオン何クリスタルメイズペガシオンのクリスタル戦法果たしてお前に俺を見つけることができるかな武器選択グランプレード は大タリオン我は時の神が本当の大タリオンいかんマックスノマー強制ダイブアウト グラディオンを高機動形態すなわちビクトリーグラディオンにするためワイバリオンを捜索したぴょこワイバリオンプログラムワイバリオンはデリトロスに支配される前に自ら眠りについた最後のウェブナイトぴょこどうするつもりだグラディオン強制合体する強制合体私とワイバリオンは一心同体ならば合体すれば彼も目が覚めるはずだ そうか分かったグラディオビクトリーモード <laughs> ここは許さない許さないよくも子供たちを イバリオンお願いだワイバリオンデリトロスからマジカルゲートを取り戻すため俺にグラディオンに力を貸してくれ頼むワイバリオン俺はカイトをみんなを助けたい助けなくっちゃならないんだその気持ちは同じだろワイバリオン俺も俺も俺も助けたい子供たちを 共に戦おう結城健とデリトロスに奪われたものを取り戻すために このデイトロスを倒すことはできんすごいこのスピードとパワーこれがビクトリー・グラディオンの力グラディオンデイトロスグランブレード ビクトリー待ってろよデリトロスお前は必ず俺が倒す輝くために旅立ってシルチャードラゴンに勝ち大タリオンまで倒したグラディオンじゃないかよ そう簡単にグラディオンが死ぬもんかお前が信じなくてどうすんだよ最後まで希望を持てケント俺だって俺だって信じたいよグラディオンがまだ生きているってでもマジカルステーションが消えてしまった以上グラディオンはもうケント兄ちゃんグラディオン ディオン元気出すピョコグラディオンは言ってたピョコ自分に万一のことがあった場合ケントに後を頼むピョコってだからどうしたカロン我は大太陽カロン危険勇気ケントラディオンを助けるためお前の力が必要だ 何どういう意味だグラディオンのデータはまだ存在しているグラディオンは生きている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 Hey, you come home. 行し力を使い果たしたグラディオンだがそこにデリトロスの魔の手が伸びる今度は俺たちがグラディオンを助ける番だ待っててくれよグラディオン俺が必ず蘇らせてみせる次回「電脳冒険記ウェブダイバー」思いを一つに2プラス A